өзбекстан қазақстанға белгілі есім шаблонды тастады қадірменді ағайынмын автомашинаны өлше стой қажы қажымұрат жиенден жүз мың теңге жақсылық көкеден бір қой ғалым ағадан отыз мың теңге өмірзақ көкеден бір қой марат қаракөседен екі серке махамбет қажы асардан келген махамбет қажыдан міне елу мың теңге салым халық ағайыннан асардан келген он мың теңге әбсәләм атадан жиырма мүн теңге Бегалай інісіне жиырма мүн теңге жұмабайдан он мың теңге салымдар кеп түсіп жатыр құдай қаласа артық ағадан бір қой нұрлан қаракөседен бір қой Руслан Жетсай жақыннан 20 мың теңге бір серге салымдар кеп түсіп жатыр Құдай қаласа, тойда қайсы деп білеміз міне. 85 жылға ағаларымыздан бір автокөлік, бір өгіз, бір қой салымдар кеп түсіп жатыр Құдай қаласа. 88 жылғы міне ағаларымыздан бір машина, Екі 210 мың теңге салымдарға түсіп жатыр құдай қаласа ғалымжан шабундоздың тақымында келе жатыр көкпар қадірменді ағайын афта автомашинасы қадірменді ағайын мәреге турала мәреге турала жақып қажы көкеміздің баласы ғалымжан шабундоздың тақымында бер айда бер айда мәреге турала таста еңкей еңкей жоғарғы мәреге белгілі кәсіпкер іскер азамат кереметтей тұлпарлардың егесі сен атаның баласы кәсіпкер жиенбет қалдымай мырзаның намыс көгесімді аты мүлін. жоғарғы мереде жақып қажы көкеміздің баласы ғалымжан шабандоз тастады қадірменді ағайын